Што е светлината? Светлината е бран. Слично како морски бран, но наместо да придвижува вода, пренесува електромагнетна енергија. Тоа е иста енергија како онаа помеѓу два магнети. Затоа светлосните бранови се викаат електромагнетни бранови. Една важна разлика помеѓу светлосните и морските бранови е нивната бранова должина. Тоа е растојанието помеѓу два соседни идентични делови на бранот, како на пример два испакнати делови на бранот. Значи, таа е мерило за тоа колку е бранот растегнат. Ако го растегнеме бранот, има поголема бранова должина, ако го стиснеме помала. Брановата должина на морските бранови е неколку метри, а таа на светлината е милиони пати помала. Толку е мала, што не мериме во метри, ни во милиметри, ни во микрометри, туку во нанометри. И светлосните бранови се разликуваат меѓу себе. Некои се порастегнати, значи имаат поголеми бранови должини, а други се постиснати, и имаат помали бранови должини. Ние ова го гледаме како различни бои. Најрестогнатите бранови се црвени, најизбиените се виолетови, а помеѓу нив се сите бои на виножитото. Сите овие бои се дел од сончевата светлина и ако ги измешаме се добива бела светлина. Значи и сонцето е бело. Ама за тоа друг пат.